cursus kolomschrijf gedaan en ik heb een kom geschreven die ik nu voor ga lezen. En het heet Hij speelde. Het gaat als volgt. Vijf feiten over Robin Williams die je nog niet wist, stond er in mijn nieuwsapp. Snel kwam ik erachter dat het eigenlijk twee feiten over Robin Williams die, die je nog niet wist had moeten heten. Ik zag het logo van de Huffington Post naast de kop en ik wist dat de belofte niet zou worden ingelost. Maar ik was nieuwsgierig of de schrijver daadwerkelijk vijf dingen wist te verzamelen over Robin Williams die ik nog niet wist. Het werden dus twee feiten. Want dat Robins favoriete kinderboek The Lion, the Witch and the Wardrobe van C.S. Lewis was, dat wist ik niet. Evenmin dat zijn examenjaargenoten hem democratisch hadden bekroond met het stempel minst waarschijnlijk om te slagen in het leven. In de VS geven ze graag nog een trap na als je net klaar bent met een middelbare school om je zo goed op weg te sturen de wijde wereld in. Aladdin was een van mijn favorieten als kind en dat Robin een groot deel van zijn dialogen improviseerde, dat wist ik natuurlijk al. Als geek wist ik uiteraard ook dat Robin bij Christopher Reeve, bekend van Superman, langs ging na zijn verlammende ongeluk om hem op te vrolijken. Ze waren immers vrienden geworden op Juilliard, de prestigieuze school voor uitvoerende kunsten. Robin liet zijn vriend Christopher geloven dat een man kon vliegen. Dat tijdens de opnames van Schindler's List de sfeer soms zo grimmig was dat Steven Spielberg Robin op moest bellen om opgevrolijk te worden, weet ook iedere filmliefhebber. Natuurlijk was het vooral lachen met Robin Williams. Ik hoor hem nog kraaien als Peter Pan in Hook. Ik zie hem als Mrs. Doubtfire zijn borsten doven die vlam hebben gevat in de gelijknamige film. En in Jacob de Liar durfde hij zelfs de holocaust met humor te benaderen. Hij was veel meer dan dat. Als zevenjarige hoor ik hem Good Morning Vietnam door de microfoon schreeuwen. Hoewel ik van de film verder niet veel begreep, bleef deze kreet wel hangen. Toen ik een jaar of negen was, zag ik Robin in het prachtige en ongewaardeerde Awakenings, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Hij speelde een dokter die patiënten, waaronder Robert De Niro, met een mysterieuze ziekte waardoor ze nergens op reageren liet ontwaken. De behandeling bleek slechts van, van tijdelijke aard, een film en een rol die een, die een enorme indruk op me maakte. Zijn Oscar won hij uiteindelijk in een film geschreven door twee knullen van de straat van Boston mogelijk zijn beste rol als therapeut. Hoewel Robin er niet de, rolbroek, niet de lolbroek uithing, interpreteerde hij een legendarische scène over zijn overleden vrouw. De cameraman moest zo hard lachen dat het beeld ervan heen en weer trilde. Helaas had de genialiteit ook een keer keerzijde. De man die zoveel liet lachen, leek zelf meer geen lach te kunnen vinden. Hij leed aan depressie en alcoholisme en kon deze niet meer het hoofd bieden. Met een riem maakte hij een einde aan zijn leven tot er geen good morning meer in zat. Geen awakening meer voor hem. Als buitenaardse kwam hij de huiskamer binnen en juist door, dit, door die tegenstellingen zag hij zijn menselijkheid. De geest is eindelijk van de fles af. Ik wou dat het niet zo was. Jacqueline ook erg bedankt voor alle hulp deze week.